la araña, su red sobre el dorado. Viví la araña, su red sobre el dorado. También cantaba el la al amanecer. También con esa mente perdida, yo te miraba solo. que viven quietas, las siriguelas las horas. Aprendí que viven quietas, cantaba el las Polo al amanecer el día. También cantaba el Polo al amanecer yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. causó. Oiga, la pava con es un pájaro, un pájaro, oiga, que al amanecer cantaba y hacía todas esas cosas que dice en la canción. Ya saben.